Salut tout le monde, on est avec notre chef viking hydrolien sur Crusade Il faut savoir que notre chef viking a dans sa famille, plus exactement sa grand-mère maternelle est italienne, a toujours vécu du côté de Bari. Et puis bon franchement, il fait super moche en Angleterre. Il pleut tout le temps, jamais de soleil. Enfin, l'école de l'Italie c'est quand même beaucoup plus sympa. Bref, il fut décidé que la ville serait fondée à l'emplacement de Bari en Italie entre deux grandes nations, l'Italie et Citerica. Restait plus qu'à savoir si jamais on allait rejoindre Citerica ou l'Italie. Ah, on a installé quelques coffres et sont arrivés les premiers habitants. Les premiers sacs de couchage furent installés au pied des coffres. Malheureusement, c'était quand même vachement dur de dormir les premières nuits à cause de l'odeur nauséabonde du corps en décomposition de l'homme patate, le Viking et le renard à long poil décidèrent qu'il était temps de fournir suffisamment de ressources à l'homme patate pour qu'il puisse s'enfermer entre quatre murs. Oh mon dieu Je l'ai pas fini, je ne l'ai pas fini. Voilà la première maison la plus belle Je ne l'ai pas fini, d'accord. La maison suivante fut celle du couple de renards, Erreur et Fox. Ils creusèrent une maison assez particulière, un grand terrier. Pourquoi ma Fox est 6 fois plus stuff que Patato euh... euh Parce que j'ai été généreux, mais. tu t'es niquer, Patato Il il a passé un stack et demi diamants, il a passé un full diamant à MacFox, il a passé rien à Patato Si, il m'a donné genre 45 diamants, je me suis fait tous les, fait tous les outils, l'armure, il m'en reste encore. <laughs> Bon, allez, on va être généreux. <laughs> t'es fait niquer patate, c'était waouh Mais... Mais qui est ce débile De quoi Je veux mourir, laissez-moi mourir. Mais non, mais meurs pas, je t'ai mis 3 blocs de diams C'est pas assez, je veux mourir. C'est pas assez, ok, je les récupère. Non, non, non, c'est bon, c'est bon <laughs> Non, <laughs> c'est bon Comment t'as changé d'avis en 2 <laughs> secondes ah, furent hein, je garde ensuite bâti des champs de canne à sucre géants en souterrain avec pour objectif de pouvoir toujours fournir le sucre nécessaire à tous les gâteaux que nous mangions ainsi qu'un grand champ d'entraînement pour que nos vikings puissent faire usage de leurs épées, furent aussi installés des enclos à vaches et à moutons, et une machine à potions géante. Malheureusement, nous n'avons toujours pas réussi à lever l'enchantement qui envoûte nos entonnoirs et qui les fait dysfonctionner. Niveau construction, c'est pas tout à fait fini, il reste encore cette grande zone en travaux, et on espère accueillir bientôt de nouvelles habitations de nouveaux membres il fut décidé que la ville de Barré se joindrait à Citerica, dont le cœur industriel était à Vieste, à deux pas d'ici, ce qui évidemment ne plut pas tellement aux Italiens qui habitaient juste à côté et qui auraient bien aimé avoir une cité de plus dans leur pays. Des Italiens sont d'ailleurs venus nous attaquer, nous les avons repoussés et tant qu'ils ne déclenchent pas un vrai siège, nous ne risquons pas grand-chose. La situation continua de s'envenimer et de s'aggraver entre Citerica et l'Italie jusqu'au jour où... Je suis vraiment désolé pour ceux qui auraient préféré voir la suite de l'aventure de nos vikings en Angleterre. Malheureusement, le serveur a fermé. Ça arrive euh, malheureusement très fréquemment avec les nouveaux serveurs qui ouvrent qui ne tiennent pas longtemps. WoW par exemple a tenu à peu près un mois avant de, de s'effondrer. L'avantage du serveur sur lequel on joue actuellement Crusadecraft, le serveur des croisades sur Minecraft, c'est qu'il a déjà plusieurs mois de, jeu et qu'il y a toujours énormément de joueurs dessus, donc a priori il risque pas de fermer du jour au lendemain. Et on termine par quelques pépites que j'ai pas réussi à placer dans la vidéo, c'est tout de suite. Et les, arnaques c'est autorisé Genre on peut faire des <laughs> comme ça gros <laughs> Premier réflexe sur un mauvais serveur. Euh, les arnaques, euh, c'est autorisé Je crois ah, que oui, mais... Hein. T'as regardé ma vidéo horreur Ah, pourtant c'était trop... c'était trop clash. Ah oui, euh, l'homme... attends, déjà c'est quoi <laughs> C'est l'homme renard qui vient sauver la maison. tu sais ce qu'il a dit, ce qu'il a dit L'homme patate au corps déformé. <laughs> <laughs> Il vient sauver les patates. De quoi X-Ray Mais tu sais que je l'ai vraiment en plus. Bah, et hein, quoi dire que ça marche. C'est pas très bien tout ça. Euh. Non, sur RCMC, pour un pillage une fois, genre j'avais un crime. Ah, Pardon ah, ah. <laughs> Allez, ça balance tout. Quel défaut Genre j'avais un Wither, mais je voulais pas le claquer sans qu'il y ait de coffre, alors moi j'ai pris X-Ray et j'ai regardé dedans. bon, <laughs> Lily, Lily, je t'ai pas dit, mais vraiment, le système de RP là, je sais pas quoi là, c'est vraiment stylé. Hein.